Leo nianze kwa kukuuliza unamchukuliaje mtoto wa kike ama mwanamke ambaye ameota ndevu? Unaamini katika utajiri kurithi kutoka kwa mtu yoyote kwenye ukoo wake ama ni kawaida tu kama ilivyo kwa mwanaume. Karibu sana katika Daktari Kiganjani. Anatoria gare niko na dokta Ayubu Msalilwa. Leo anatupa ufafanuzi kuhusiana na dhana tofauti tofauti ambazo zimekuwepo kuhusiana na hali hii, tofauti na hizi sababu zinazotokea kwa mwanaume. Kwa upande wa mwanamke, nini kinasababisha kitaalamu? Kitaalamu, mwanamke kupata ndevu huwa kunakuwa kunaambatana na kitu fulani ambacho kinakuwa kipo ndani ya mwili wake, na kitaalamu tunaita au ongezeko la ndevu au vinyweleo mwilini kwa muda, na mara nyingi vinyweleo hivi huwa vinatokana na hali fulani za kimwili. Kwa mfano, kwenye vifuko vya mayai ambavyo vinaitwa ovary huwa vinaweza kutoa yai moja kila mwezi, lakini kuna uwezekano mwingine wa zile ovary au vifuko vya mayai vya mwanamke kutoa vifuko vya maji ambavyo vinakuwa ni vingi kwa muda, na hivi vifuko vya maji vikitoka kwa wingi huwa vinakuwa vinazuia kuzuia vichochezi vya kike kuweza kutoka kwa wingi na huwa vinaambatana na utoaji wa vichochezi vya kiume ambavyo tunaita testosterone, na hivyo basi utokaji wa vichochezi hivyo humfanya mwanamke huyu akawa na, na dalili ambazo huwa zinaambatana pia na kuongezeka a, kwa vinyweleo mwilini ikiwemo pia kuota ndevu, na mara nyingi hali hii inawatokea watu wengi, na tafiti nasema watu watatu kati ya watano ambao wanakuwa na hali hii wanakuwa ime, imeambatana tunapatana na changamoto pia za uzazi, kwamba mtu anaweza kuwa anatafuta mtoto kwa muda fulani akawa anakosa, au wengine wanaweza kuwa wamewapata, lakini sio katika ile hali ya urahisi kama mtu mwingine ambaye hajapata hali kama hiyo. Kwa hivyo, kwa mwanamke ili kusudi kuwa na, na vinyweleo au ndevu, lazima kunakuwa kuna hali fulani ya kiafya ambayo imeambatana naye, ambayo inatakiwa mwanamke huyu akitakapokuwa ameipata aweze kwenda kuiangalia na asiipuuzie tu, ijapokuwa hali ya kuota ndevu inaweza ikaondoka mpaka tu pale mwanamke huyu atakapokuwa amepata matibabu. Kwa mfano, akipata matibabu ya hivyo vifuko maji tunaita PCOS kitaalamu, au akapata matibabu ambayo yatashusha zile homoni ya kiume inaitwa testosterone, basi mwanamke huyu ataweza kurudi katika hali yake ya kawaida. Lakini pia kwa wale ambao wameweza kupata ndevu kwa sababu ya sababu mbalimbali ikiwemo za kimatibabu au kwa kutumia dawa za kuongeza ndevu za kuongeza vinyweleo mwilini, basi watakapokuwa wameacha hizo dawa wataweza kuacha kupata ndevu. Hali hii inaweza ikamsababishia changamoto zote za kiafya. Mwanamke ambaye anakuwa ameota ndevu anaweza akapata changamoto ambazo mara nyingi sio za kitaalamu. Kuota ndevu ni kama nilivyokwisha kuongea hapo juu, ni matokeo. Kwa hivyo kuota ndevu kunaweza kukamfanya mwanamke huyo ajisikie vibaya, na tafiti zimeonyesha kwamba wanawake wengi wanaficha au wanajihisi kwamba hawawezi kukaa kwenye jamii kwa sababu wanajihisi wana ndevu kuliko wanawake wengine, na hiyo inaweza ikawafanya wajihisi kwamba wao hawa hawavutii kama ambavyo wanawake wengine wanavyokuwa wanaonekana kwenye jamii, na wengine anaweza akashindwa kujikubali, kujiheshimu. Pia inaweza ikamfanya ajikute kwamba anakosa baadhi ya vitu kwenye maisha kwa sababu ya kujificha au kukosa kujiamini kwa sababu ya kwamba anakuwa na ndevu. Hivyo inapaswa swala hili kuto kulichukulia kirahisi, na naweza nikasema kwamba mwanamke yoyote ambaye ameota ndevu ni vizuri akalichukulia swala hilo katika usirias kidogo, kwa sababu inaweza ikawa ni dalili ya kumwonyesha ya kwamba mwili mwili wake unatengeneza homoni ya kiume zaidi na labda mwili wake unatengeneza vifuko vya maji vingi kuliko kawaida. Kuwa na vifuko vingi vya maji ndani ya ovary ni kitu ambacho mara nyingi hakionekani kirahisi wala hakipewi ile diagnosis tunasema kirahisi, kwa sababu ni kitu ambacho mara nyingi kinakuwa kinaambatana na vitu vingine. Kwa hiyo mwanamke anaweza kuwa amekuta amepata hali hiyo, lakini akaichukulia sawa au akaacha kwenda hospitali, ingali angeweza kwenda mapema angeweza kutibiwa hilo tatizo, na baada ya kutibiwa hiyo changamoto angeweza kuwa vizuri, akarudi kwenye hali yake ya kawaida, na mwisho wa siku akajikuta kwamba anakuwa sawa. Kwa hiyo wito wangu mkubwa kwa jamii ni kwamba unapomuona mwanamke amepata ndevu au ana nywele za ziada, sio kitu cha kumcheka au kumshambulia, bali ni kitu cha ufahamu ya kwamba mtu anatakiwa kumsaidia yule mwanamke aende hospitali, kwa sababu anaweza akapata tiba na inawezekana pia akamwepusha na swala zima la kuto kukosa watoto baadaye au tunaita infertility, na inawezekana ikawa ni dalili ya kwanza ambayo mtu anaweza akaepuka nayo akatibiwa vitu vingine na baadaye akaja kuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo jamii inapaswa kuwa na uelewa, tuwasaidie, tuwapende, tuwalinde. Hakuna uchawi, hakuna kitu chochote kile ambacho kwamba labda wana pesa au wana vitu fulani, hapana. Asante sana kwako Dkt. Ayubu Msalilu, asante pia kwako wewe unayetufuatilia kupitia Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako wako. Muhimu sana ni kusubscribe chaneli yetu ya YouTube, tunafahamika kwa jina la Daktari Kiganjani. Lakini ukiwa na swali kuhusiana na ndevu ama unatamani kupata elimu yoyote kuhusiana na afya, karibu sana, tuandikie kupitia Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Tunafahamika kama daktari underscore kiganjani.